ඔන්න ඉතින් සුබ දවසක් කියලා අතත් මගේ ටෙක් ෆ්‍රෙන්ස්ලා පිළිගන්නට සිටි YouTube චැනල් එකට ඉතින් වීඩියෝ එක පටන්ගන්න කලින් මම මතක් කරන අපේ චැනල එක තවමතව සබස්ක්‍රයිප් කල නැත්තං සබස්ක්‍රයිප් කරන්න දැම්මයි වගේම බෙල්ලයිගන්න එක ක්‍රික් කල් අපි ඕල්දා තියාගන්න අපි නෝටිෆිකේෂන ගාවටම ගන්න ගන්න ඉතින් ඒවගේ තම අප වීඩියෝස් වගේ යාලුවන්ට වැදගත්තේ කියල හිතෙනවනම් අනිවාර්යම ෂයා කරන්න තමතක් කරන්න පායිතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් මොනවද කියලා අපට කමෙන්ට් එකක් මගින් එවන්න ඉතින් ලයිකයකුත් දාන්න වීඩියකට කැමතිනම් ඉතින් අද අපි කතා කරමු මොකක්ද අපේ මාතෘකාව කියලා අද අපේ මාතෘකාව තමයි ෆොටෝ එඩිටින් ෆොටෝ එඩිටින් කිය එක කතා කරද්දි මම මුලින් වීඩියෝ එකක් ගෙන ෆොටෝ එඩිටින් ගැන නමුත් මම අද කියර දෙන්නන්නේ ආට් ෆොටෝ එඩිටින් ඒ කියන්නේ අපේ ෆේස් එකත් එක්ක ගහපු ෆොටෝ එකක් අපේ ෆොටෝ එක කොහොමද ආට් එකකට ආට්ටයක් කරන්න කියලා ගැන මේකට පොඩි ඇප්පයක් ඕනි වෙන ඇපලිකේෂනයක් ඕනි වෙනවා ඉතින් අපිට ඉතින් මං අද කියලා දෙන්නන්නේ කොහොමද ඇපලිකේෂන් එක Play Store හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ ඒක කොහොමද යූස් කරන්නේ ඒකෙන් කොහොමද එඩිට් කරන්නේ අපේ ෆොටෝ එකක් ලස්සනට ආට් එකක් විදියට කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න ඉතින් මං මුලින් මතක් කරා වගේ සබස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ වැඩ ටිකක් කරන්න ඉතින් අපේ channel එකට කැමති නම් ඉතින් මම මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම අප්ලෝඩ් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා මේ වීඩියෝස් බලන්න ඕගොල්ලෝ ඉතින් වැඩි කතා ඔන්නන් අපි යම් විඩියකට මේ ආට් ෆොටෝ එඩිටි ඉතින් ඔයාට ෆොටෝ ආට් ෆොටෝ එඩිට් එකක් කරගන්න ඕනි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඒකට ඇප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකට මම මේකට අසමැප් එක තමයි ටූන්මී කියන්නේ ටූන්මී කියලා පලස්ටෝපට සර්ච් කරට පස්සු වාට හැප් එක ගන්න පුළුවන් ඕනිම ඩික්ස්ටොප් එකට වනත් ෆෝන් එකට වනත් ඉට පසේ නොඩ්බුක් එකට වනත් මේ අප් එක වැඩ කරන්න නොඩ්බුක් එක හරි ඩෙක්ස්ටොප් එකන්න වට පුලන් ක්‍රෝම්වලින් ගිහිල්ලා සර්ච් කල බලන්න ටූන්මී කියලා එතකොට වාට අප් එක දෙනවා ඒ අරහවාට විදිර ඩවුලුට් කරට පුළුවන් අද මේ විඩියකින් ගෙන ගෙන ෆෝර්නකින් කොහොමද ඩිට් කරන්න කියන එක ඇති මේ වගේ ගොඩාක් ඒ ෆිටික්ස් එකල් අපට දීලා තියෙනවා ඉතින් මංගේ මෙන්න මේ ෆිටික් එක තෝරගන්න සාමාන්‍ය ම මේ ෆිටික් එක ටිකක් කැමති අපි බලම කොමද මේක හදන්නේ කියලා මෙන්න මේ කොට එක මම තෝරගන්නවා මගේ ඉතින් අපි දීල බලමු එක එඩික් කරන්න මේක ටික වෙලාවක් ඔය මේක වාට ඔන්ලයින් තමයි කරන්න වෙන්නේ එතකොට ඇඩ්ඩෙනවා ටිකක් මේක ඔන්ලයින් ඇප්පක් විදිර තමයි ගන්න ඉති අපි බලම මේක පොසෙසන් ටික වෙලාවක් යනවා ඉට පසාට මෙතනින් සිලෙක් කරන්න නවා කොහොමද බොඩි ස්ටයිල් එක තෝරගන්න ඕනේ ඒවගේ ගොඩක් ෆිටික්ස් මෙතන තියෙනවා මෙන මේ විදිර තමවට තෝරගන්න තියෙන්නේ ටික ඒකෙන් මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ ෆිට් එක. දැන් ආයේ ඒක ප්‍රොසෙස් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ගන්න පුළුවන් ඒක මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේක හරිය දීලා බලමු ඕල්මෝස්ට් ඩන් කියලා වැටෙන ඕඩින්. ඒක ටිකක් ප්‍රොසෙස් වෙලා යනවා. බලමු අපි කොයි වගේ ෆොටෝ එකක්ද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තමයි ඔයාට හැදිලා එන්නේ. මේක මගේ මේ ෆොටෝ එක නම් ටිකක් අවුල් විදිර වැදිල තියන්නේ හිද මේ විදිරතම ඒක වදින්නේ ඉතින් මීට වඩා හොඳ ෆොටෝස් වාට ගහන්න පුරුවන කැමරාව තියෙනවනම් හොඳ කැම්මක් තියෙනවනම් එක ෆොටෝස් ගාලා මේකට දාලා හදල බලන්න කොහොම ලස්සනට හැදෙනවා මේක ගොඩක් ලස්සන අට අපිට ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒවට පේනවාද කොළ පාටට ටියකුරක් එක මෙතන පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා අපි ඒක ක්ලික් කරලා බැලුවොත් අපට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තවත් ඒ ටෙක්ස්ට එකක් අටකන්න පුළුවන් කියාව කොළ ලබා දිලතින් ඉතින් ඒවගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් මේක තියෙනවා ඉතින් ඔත් මේ ඇත්ත අරගෙන බලන්න මේක එන්ජෝයි කල බලන්න මේක කොහොමද ෆොටෝස් එඩිට් කරන්න කොහොමද ඒවගේ විස්තර බලන්න හොයලා ඉතින් අතර මගේ වීඩියකින් සමුගන්නවා ඔබ සබස්ක්‍රයිප් කරන්න කියලා මතක් කරනවා වීඩියෝ එක අන්තිමේදී ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන මමයි ඕගොලන් හම්බෙන්න ඉන්නම් එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්